Gombel köpek tiyana Huy huy gelina Gombel köpek tiyana Moratane pasa Gumbel da mertasa Şui tuku cin cin Ganda sui çata Kulunu bu şato Gelina sa Campani Ay huy huy gelina Gommel kebet kiyana Gumbel da mati, siman tamimati, holum pie mita, Shuri Aşıcı komparin çoripa Arikarin parin çoripa tu tuku cin cin Kanda sui çata Tulu nubu şato san sanpani Tulu nubu şato Gumbel te campani Hui hui gelina Gumbel acıkı tutunika tunana Gumbel kepep tiyana Gumbel